Куплю я кактус для жены Шипы зимой необходимы И орхидею для тещи Купить вот так необходимо Я для цветочков подберу Горшочек и немного землю Дарите женщинам цветы Им это так необходимо Спешите! Весь месяц с 15 августа по 15 сентября действуют скидки. Садовый центр «Долина Рос-05» на генерала Амарова 141.